Я убираю после выстрелов хороших, добрых. Сделали нам с пожеланием добрым русские. Тяжело уже. Хорошо, что дети вот уехали. А так бы перепугались. Я живу на третьем этаже. И, короче говоря, сидела в кухне перед окном, а потом что-то думаю, пойду на улицу, вот как седьмое чувство. Вышла в коридор, одеваться начала, и тут как бахну, бахнуло, ужас какой-то. Я думала, что сердце становится. Окошко прямо аж сюда мне залезло, с перепугу. Вот такое. Ну, а потом бегом вниз. Оно, оказывается, и с той стороны дом наш, и с этой стороны. Ой, а самое страшное, сосед наш со второго этажа. Проходил там с собакой возле церкви и теперь в реанимации. Слава Богу, что живой. Такой хороший парень. Что рассказывать? Никогда не думала, что до войны доживу. Маркировки не видно. Своє смотримо. Ми А не- дома ми не води з- нема. Працюєте. Ми працюємо, да. Постоянно стараемся восстановить, потому что людям нужно смотреть. Нужно, нужно смотреть, знать информацию. Вышел я в полдесятого. Думаю, пойду в магазинчик, возьму хлебушка. Ходить не могу, ноги болят один. Ну, дотопал я, выключился свет там в магазине. Взял я хлебушек, пришел, так сел на скамеечке, то дело подстелил. Начало бахкать там, там. А потом только я проподнялся здесь, как даже пламя такое, сильное огня. Быстренько открыли двери, я, заскочили мы в подъезд. Вот, здесь засверкало. Потом там на, с этом четвертом номере слышь, мы сидели, стекла посыпали, сейчас вот выносить, Там дырки большие, очень, очень большой грохот был, такой, что невыносимо. Я еще не чувствовал. А он воронку. Кажите показывайте. Вот воронка идет, это воронки. Вот воронка и это все. Полетело все нам на балкон, соседям разбило все. Вот так вот поразбивало. Так. общаєш там мовчиш. Чому не знімаєте, що робили?